Jijini Mwanza, Tanzania, usiku wa leo tulivu. Karibu, mimi naitwa Mtozi Alosinyanda. Mpaka saa nne dakika 30 tumechelewa takriban dakika saba kutokana na mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wangu binafsi na timu yangu iliyonizunguka. Emmanuel Makuliga akafanya kazi kubwa kuhakikisha mimi nanyanyuka tena kwa mara nyingine. Wiki moja iliyopita ama wiki mbili zilizopita nilikuwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara na tukazungumza naye tuliozungumza naye, na wiki iliyofuata akawepo e, mheshimiwa mbunge wa Tarime mjini e, Esther Matiko ambaye tukajadiliana naye kwa kina mambo kadha wa kadha e, akijaribu kufafanua miradi ya maendeleo ambayo imefanywa katika jimbo la Tarime na mimi nikaenda naye hivyo kutaka kujua miradi hiyo iliyofanyika, kukawa naibuka hoja za hapa na pale, na bado nimeendelea kusalia Tarime na taimu hii nimesalia Tarime kwa maana mkoa Mara, si kwa maana ya mbunge eh, lakini ni mtu ambaye ni mzawa kutoka huko ba, wakati ule akiwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema alianzia CCM kukatokea nginjenginje mle ndani ya CCM, akakimbia akaenda upinzani, akarudi. Alivyorudi bahati akabahatika kupata nafasi ya kuwa eh, naibu waziri wa TAMISEMI, imani kubwa iliyopewa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye kwa sasa yuko hapa Chato, bila shaka anatazama moja kwa moja matangazo haya. Mimi ni washukuru sana, tunaendelea kuamini kwamba sote tunaungana kwa lugha moja na kwa sura moja kukabiliana na matatizo ambayo kama taifa tunalipata mlipuko wa virusi vya korona mjini Dodoma. Eh, spika, naibu spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ackson Tulia daktari amezungumza pia, miongoni mwa walioshukiwa kuwa na virusi vya korona basi ni mbunge mmoja wa wabunge ambao taarifa zinasema amewekwa na yeye katika katika uangalizi tulivu. Hii inanifanya pia niweke umbali wa kutosha kabisa na mbunge ambaye ametoka Dodoma na siku kadhaa zilizopita tu, na mimi nimemwekea distance mbali sana uh, tusiweze kusogeleana hapa, maana hujui bana aliyokuweko huko ndani ya bunge hilo. mi naitwa Alois Nyanda. Unaweza kushiriki matangazo haya, tuko live kila eneo, na unaweza kushiriki matangazo haya kwa kuniandikia ujumbe mfupi, nami nitakuja kusoma kila tone la ujumbe ambao umeniandikia. Niko na mheshimiwa Mwita Waitara, karibu sana. Mm, asante sana. Nasikitika mm. sitakushika mkono wako. <laughs> karibu sana. E, utaratibu wa sasa hivi unajulikana. Mm. <laughs> E, Nakushukuru sana yeah, kwa kushiriki mjadala huu. Um, bunge linaendelea mjini Dodoma. Yeah, ni kweli. Huko Mwanza <coughs> ulikuwa Tarime. Mm. Um, kuna mtu mmoja ananiambia e, Mheshimiwa Waitara anazagaa sana mitaani kuliko kuwepo ka, kazini. E, kwa nini? Kwa nini? Anaambia anazagaa sana mtaani kuliko kuwepo kazini, yaani akiwa na maana bunge linaendelea session hilo wenzako wako Dodoma, wewe bado uko mtaani. Ukisikia mtu anakwambia unazagaa sana mtaani, unaifikiriaje ama unaichukuliaje? Kwanza, kwanza sio lugha sahihi mm. na, <clears throat> na, na sio sio Kiswahili cha kistaarabu mm, mm. Uh, eh, kuzagaa maanake huna kazi unayofanya ambayo sio sawa sawa. <laughs> Anayezagaa ni mtu ambaye ana mpango, mm, una mm. mwelekeo, yani upo upo tu mm. Uh, mimi ni kweli kwamba nimetoka nimetoka Dodoma mm. uh, siku ya Ijumaa mm. kwa sababu uh, kulikuwa na ratiba ya kuboresha daftari la kudumu na wapiga kura awamu ya pili mm. awamu ya kwanza ilipita, mimi sikupata fursa, kwa nikasema ni muhimu mm e, eh, nipata hiyo fursa ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu mm. na, na mimi mwaka elfu mbili na kumi na tano nilipiga kura kutokea e, mkoa wa Dar es Salaam mm. e, manispaa ya Ilala kule Ukonga Kivule mm. na nimeshasema mara kadhaa mm. kwamba mwaka huu kura yangu nitaipigia nikiwa Tarime vijijini kata Itiro kule shule ya msingi Iramba ambako kimsingi ni nyumbani mm. kwa hiyo sasa ili upate sifa hiyo ya kuwa mpiga kura jimbo la Tarime vijijini lazima ubadilishe taarifa. Kwa hiyo nilitoka kwenda kubadilisha taarifa kwenye kitambulisho cha kupigia kura. Mm. Hiyo ndio sababu ya msingi. Sasa huko mm. ukienda unajua ni nyumbani. Mm. E, wazazi wapo na wamekuwa ni wazee kidogo, kwa hiyo wakati mwingine naangalia hapa na pale. Mm. Huwezi kufika na kugeuza. Sasa na hii mm. e, na wewe mwenyewe pia umenifanya nije hapa. So ukiniambia pia kuna mtu anazagaa. Mm eh, nadhani kidogo haki hapo inapotea. Kuna haki inapotea. Lakini nikasema kwa sababu pia mpo hapa mm. na kama ulivyosema kuna mambo ambayo labda Watanzania wangepaswa kujua mm. na kutoka nikaenda tena Dodoma kurudi hapa mm. itachukua muda. Kwa kasema nipite hapa mm. lakini kesho naendelea Dodoma na bunge naendelea na of course mm. mambo ambayo nilikuwa nafanya pia lazima kuwa na taarifa. Kwa hiyo mm hii safari ya kuja hapa ni official. Wala, wala kwa hiyo wanaosema kwamba unazagaa kwa kweli waachane na hiyo lugha uh, uh, au nafikiri wanalao, wanalao jambo mm. Yeah. Uh, eh, hivi hivi hivi mna, uh, kwa nafasi yako kama kama naibu waziri wa TAMISEMI uh, watu wanauliza sana ajira, mfano za elimu, hasa ajira ajira ajira. Hivi mmetoa ajira kiasi gani kwa, kwa, kwa ngazi hiyo? Nitakuja katika levo ya ya ya majimbo sasa. Kwa, katika nafasi hiyo mnaweza mkawa mmetoa ajira kiasi gani kwa sasa, kiasi kwamba ili hizi taarifa za kwamba eh, hakuna ajira awamu hii, watu hawajatoa ajira, serikali inaleta janja janja kwenye kutoa kazi na nini. Wewe kama mtu mwenye dhamana, mmetoa kiasi gani ili wanaosikiliza wajue kwamba kweli mmetoa? Kwa kwanza tukubaliane kwamba eh, kwamba serikali haijaajiri sio sawa sawa. Mm. Mtu aseme kwamba mm. ajira zimetoka na yeye hajabahatika kupata. Mm. Hiyo inaweza kuwa lugha sahihi. Mm. Kwamba ajira zimetoka, yeye huyu anayesema mm. hajapata. Mm eh, kwa ibaje kwenye, kwenye mwaka huu mpaka tunapozungumza hapa mm. zimetolewa ajira kwenye kada mbalimbali zaidi ya elfu kumi na nane mm. kwenye maeneo mbalimbali mm. shida iliyopo ni kwamba unajua wanalinganisha kwa mfano mimi nimemaliza chuo cha Dar es Salaam mwaka elfu mbili na sita mm. wakati tunatoka kwanza tulikuwa na chuo cha Dar es Salaam mm. kile chuo kimezaa chuo kikuu cha cha, cha ardhi mm. eh, ardhi university kimezaa eh, chuo kikuu kile cha Iringa kilikuwa ni college tu kimezaa chuo kikuu cha Mwimbili mm. Mwimbili ilikuwa ni college tunasoma pale, kimezaa chuo kikuu cha Dodoma kimeanzishwa na vingine vingi ambavyo vimeendelea. Sasa wanalinganisha wakati ambapo wakati wa, wa mimi nakwenda nyuma mm. ulikuwa kwanza unatoka wanafunzi wachache lakini pia nafasi zilikuwepo kwa unatoka chuoni wakati mwingine unakuja una, una, una kufuata vyuoni mm. yaani matokeo ya mwisho mm ile semester ya mwisho mm. unakuta waajiri na wadau mbalimbali ikiwepo na serikali wanatoa nafasi. Kwa hiyo ulikuwa unaweza kuchagua. mm. Sasa hivi karibu kila mwaka mm -hmm. kuna wanavyuo wengi sana wanaingia mtaani. mm -hmm. Sasa kweli speed ya serikali kuajiri mm -hmm. eh, kuajiri pia sio kuajiri tu, unabidi uajiri watu uweze kuwalipa mishahara na upate stahiki zao. Mm. -hmm. Kwa serikali inaajiri watumishi kwenye maeneo mbalimbali kulingana na uwezo wa serikali, na hiyo ipo. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais amekuwa ni muungwana mm Juzi tunapozungumza hapa kuna mchakato eh, ambao unaendelea Mheshimiwa Rais baada ya kuangalia uwezo wa serikali mm. kuangalia labda kuna watu wamestaafu, wengine labda wamefariki dunia, wengine wamewajibishwa kwenye makosa ya kinidhamu mm. ametoa nafasi za madaktari elfu moja mm. na na kwenye bajeti ambayo inaendelea mm. na na tumeshasema hata bunge lililopita na sasa kwenye bajeti hii serikali inakusudia kuajiri walimu wasiopungua Eh, elfu nane katika bajeti hii, kwenye bajeti hii mm -hmm. na hiyo ni kwenye sekta ya elimu tu mm -hmm. Sasa wakati mwingine hizi ajira unajua hazipo central mm -hmm. kwamba wizara moja wanasema tumeajiri kwa ujumla huu mm -hmm. kwa hiyo unazungumza habari ya TAMISEMI mm -hmm. kwa utumishi wa elimu mm -hmm E sekta afya mm. na maeneo mengine. Alafu ni kwamba ajira <clears throat> mmetoa. ajira zinatolewa. Ajira mnatoa. Ni kwamba hazitoshi. Hazitoshi. Na kwa hiyo ajira zinatolewa. Ajira zinatolewa. Sawa, nakushukuru sana. Na uwezo kuwa na na, mm. na, na, na, na, mm. na, na na, serikali ambayo haijiri watu kwa sababu kuna kunafanyaje kazi. Mm, leo tunazungumza kwa mm. takwimu mm. kuna watu wengi wamefariki dunia ambao wow. tumeshaoma. Kuna watu wamestaafu vile vile. Kuna watu wengine na ugonjwa hapo vitandani. Sasa lazima ufanye replacement ili kazi iweze kwenda. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, nimejaribu kumchomekea hiyo na ninaona juhudi zako wakati fulani E, ukiwa huko Ukonga ambao siku hizi naona umeacha kuwasemea kabisa wana Ukonga, umeamua ukisimama bungeni basi we ni Tarime vijijini, Tarime vijijini e, wakati una mkataba wa msingi na wananchi wa Ukonga. Kwa nini unavunja mkataba mapema sana na wananchi hawa? na wanapata picha gani wanatarime ikiwa wewe umevunja mkataba mapema sana na watu waliokuamini kwa kura nyingi, lakini uka, ukapewa thamani hiyo? Umevunja mkataba mapema sana. Leo wasemei tena, na kwamba kila ukisimama iwe jua inanyesha, mvua na nini, wewe ni Tarime vijijini. Kwa nini huu uh, usiitwe ni usaliti dhidi ya wananchi? Kwanza kwanza kwanza, mimi sioni kwamba kuna kuna hoja unayozungumza hiyo ambayo mm. inafanana hivyo mm. e, unajaribu kuweka kitu ambacho wala hakipo mm. e, kwa sababu mm. uh, mkataba haujavunjwa mm. na Ukonga imeshasemewa sana mm. e, lakini mwisho mwisho wa kuwasemea ni Oktoba 25 ah, hakuna mwisho wa kuwasemea mm. yani mimi kwanza kwa msingi sikiliza kwa taarifa yako mm. mimi eh, mimi na, na mji Ukonga mm. kwa hiyo wakati wote na, na, na, na Dar es Salaam ni, ni mji wa kibiashara mm e, na kwa hiyo hata kama hata kama sitakuwa mbunge wa Ukonga mm. nitakapoona kuna jambo ambalo napaswa kusema mm. kwa viongozi mahali husika nitasema kufanya hivyo mm. na kuonyesha kwamba sio kweli unachozungumza hapa mm. E, kwanza kwenye budget hii mm. ama inaendelea kwa sababu hakuna mwaka ambayo Ukonga haikuwekwa mm. na kwa kawaida mimi sihitaji utarajii tena nianze kusema kama nilivyokuwa yani mimi ni kiongozi wa serikali mm. kama unazungumza shule mimi ndio napaswa niulizwe eh, habari ya shule za msingi na sekondari. Hmm. Sasa mimi siwezi kwenda kuuliza tena, mimi sio mbunge wa kwenda na naibu waziri ambaye natakiwa nijibu hoja za namna hiyo. Lakini hata hata wiki mwezi uliopita nilikuwa Konga. Mm -hmm. Eh, kuna changamoto ambazo nafikiri pia nyinyi watu wa Star TV eh, wameenda pale Ukonga wakaonyesha barabara, tunaonyesha barabara, eh, mkaenda pale madaraja yale, eh, ya madaraja kabisa. Mm -hmm. Eh, na sasa mm -hmm. nashangaa sasa mm -hmm. kwa nini hamwonyeshi picha mm -hmm. baada ya daraja kujengwa. Maana mm. eh, ukijua kubomoa ujue na kujenga pia mm. mlituma watu wakaenda mm. wakapikapiga picha na napiga sehemu moja tu mm. si yeye kuona mmeenda Ukonga mm. mkawaambia watu kwamba Ukonga Chanika kuna hospitali ya mama na mtoto ambayo imegharimu zaidi ya shilingi bilioni nane na kina mama pia. Hamjawahi kuonyesha Hapana, tumekuleta wewe hapo mara nyingi sana kuelezea Ukonga. Hayo ameyasema wewe. Mbona mbona mm. nazungumza haya na amuonyeshe? Mm. Nasema nyinyi ya watu wa Star TV mm. na hasa wale mliopo Dar es Salaam mm. inafanyika tu fitina ambayo haina maana mm. kama ulisema pale kivule mm, hatufanyi fitina. Ah, ndio nasema hiyo mm. ndio wenyewe mm. onyesho upande wa pili. Si afanye fitina. Eh. Sasa unafanya fitina leo tusingekuita. Kazi yenu ni fitina. Na ndio nataka nikupashe na wewe hapa kwamba kule Ukonga kuna eneo mliopiga picha kwamba hapa huyu amesema kunywa bia hakuna habari ya kazi. Mlichukua mm. watu Chadema mkawapeleka pale, mm. ilikuwa ni makusudi. Yani sasa hivi ndio ikapeleka yeye ndio mlipeleka sasa TV pale, Mlipeleka. <laughs> yani mwendesho naliwaambia hapa uh -huh. mlipeleka mtu pale mm. Sasa mwambie yule alikuwa anapiga picha mm. aendelee apige picha ya pili kuonyesha kwamba mm. daraja limejengwa na kuna lango. Sasa nilisema mm. eneo hilo lipo kwenye budget. bahati mbaya ndio nasimamia mm. mm -hmm. Tumeesha ingie mkataba nao mm. hata kama mvua inanyesha, kazi yake mkandarasi mm ni kuonyesha kwamba eneo hilo linapitika wakati wote. mm -hmm. Sasa eneo unapozungumza pale mm -hmm. daraja, daraja mm -hmm. na lami na ujenzi unaendelea. mm -hmm. Juzi mmeenda tena mkapiga picha mm -hmm. mkaonyesha Ulongoni A Ulongoni B. mm Wiki iliyopita mm -hmm. mimi nilikuwa Konga manispaa Ilala. mm -hmm. nilikuwa na mkurugenzi wa manispaa mm -hmm. tulikuwa na msaikimia mheshimiwa Kumbira Moto mm -hmm. tumepokea na kukabidhi mkataba mm -hmm. wa kujenga eneo la Ulongoni A Ulongoni B kwa jumla ya madaraja yote mawili shilingi bilioni ishirini na moja sasa imetokea kwamba na wakajenga daraja la muda, nilienda ukagua site, nilienda pale mm -hmm. Sasa shida tokea kwamba yule ule mtu Msimbazi kila mvua inaponyesha, kwa kweli katika hali ya sasa hivi mm. ukilaumu sana habari ya miundombinu utakuwa tu na hasa maeneo ambayo tayari serikali imeshachukua hatua, imetenga fedha, mkandarasi anaweza akashindwa kujenga kwa sababu ya hali ya mvua mm. Eneo mkandarasi yupo site, ana mkataba na mkataba hujaisha, mm. ila kazi yake sasa mm ni kuhakikisha kwamba wakati wote eneo hilo linapitika. Mm. Wamejenga daraja mm. na daraja limepelekwa na maji mm. wanafanya replacement. Kwa nini Sasa wengi wanapotoka? mm. ni muhimu pia kusema kweli kuna shida, tunakubali mm. mm. lakini eneo hilo mm. na utaratibu, na bahati nzuri mkataba upo mm. hiyo mm. ICM. Huwezi kuchukua kero mm. alafu unasema tu kero unaishia hapo mm. kwa mfano hao waandishi wanapozungumza habari ya changamoto mm. si inabidi aende site, ameitwa na, na watu mm. unajua sasa kipindi hiki pia mm. unakuwa very careful kwa sababu siasa e, imeiva sana mm. kuna mtu anaweza akataka kugombea eneo anatafuta sehemu ya kuingilia. Mimi ningeshauri waandishi wa habari mm. unapoenda kuelezwa changamoto ya eneo mm. kuna viongozi katika eneo hilo na e, jimbo au wilaya, sio mbunge peke yake mm. mimi nikiwa Dodoma mm. eneo hilo mheshimiwa naibu waziri, eneo hilo mheshimiwa mbunge, naam, hivi ikitokea eh, ikitokea barabara haipitiki mm Ukonga barabara mfano haipitiki yeah. au daraja limepasuka yeah. Yani wewe mheshimiwa, ulikuwa unataka mfano akisema nani ndio inaonekana mwananchi, atoshi kusema kwamba hapa linatusumbua. Mimi mimi hoja yangu mm. nataka tuende kwa watu mpaka mmeenda shule yaani mm. unajua ujue kazi yako mm. wewe sio kazi yako kutaja tu kuna changamoto hii mm. so kuna barabara haipitiki mm. pada hakuna uongozi wa serikali Mm. Yaani serikali haijui kama kuna shida pale. Sasa inategemea hakuna mipango. na... mipango. Eh, tu inategemea sasa na mwandishi anataka kufanya nini. Ah, ah sasa kama ndio nasema kama ni anaweza, anaweza anaweza anaweza kuonyesha jambo ili mamlaka iitikie. Unasaidia kitu. Siku moja kuja mamlaka iitikie. Siku moja kuja kwambia hapa hmm. mlikuwa mm. mnamlaumu eh, Mheshimiwa Rais Gambo wa Arusha mm. kwamba amedhibiti watu mm kuna mambo mengine ni ya kinafiki tu. <laughs> Wewe ni mwandishi wa habari, mm. ni mtaalamu mm. umeenda umeambiwa hapa kuna shida mm -hmm. unawezaje kupiga picha umepokea shida mm. na pale kwenye kitongoji kuna mwenyekiti mm. kwenye kata kuna diwani ni mtendaji mm. kwenye wilaya hiyo au halmashauri hiyo kuna mkurugenzi mtendaji mm. ambaye anasimamia miradi yote ya halmashauri mm. kuna msimamizi wa miradi ya maendeleo mkuu wa wilaya, ndio kazi yake. Sasa huyu ungemuuliza kwamba mimi kama mwandishi nimeitwa kuja hapa mm. kuna changamoto wananchi wamelalamikia hiki je wewe kiongozi mm. hata basi mbunge apigiwe simu mm. kwa sababu maeneo haya ninafahamu, najua plani ipo. Kwa sasa hivi sasa hivi budget hii nimeweza kuleta hapa la kuwahi, eh, sasa hao unaowatuma kujadiliana mimi na eh. wewe kunieleza umefanya nini, yale ulijibiwa. Mm. Sasa mbona huambii kwamba mm. nilikuja nikasema yapo? mm. Kwa sababu kama sasa hivi kwa mfano bunge linaendelea, mm. kuna wizara kadhaa ikiwepo na TAMISEMI mm mchakato wa bajeti mm. yani kwa mfano wale viongozi wa eneo lile mm. bajeti ni mchakato mm -hmm. viongozi wa mitaa na vijiji mm walitoa maoni wakaenda kwenye kamati ya maendeleo ya kata mm. yakaingizwa vipaumbele vya kata <laughs> mhm. wamemaliza wamekuja kwenye halmashauri ya jimbo mm -hmm. sasa bunge limeshapitisha bajeti mm -hmm. ukimuuliza kiongozi mm. atakwambia kwamba mm -hmm. eneo hilo tumetatenga fedha baada ya bunge kupitisha bajeti ya serikali kwa ujumla wake hmm. litafanyiwa mm. kazi. Asante sana, hata kuwa na majibu mengine zaidi ya hilo. Asante sana mheshimiwa mbunge, nimekuona mara nyingi unaenda Tarime sana na Eh, kwa kweli nia yako iko wazi na kila mtu anajua, umetangaza mara nyingi sana kwamba unakwenda Tarime vijijini eh, kuleta maendeleo eh, kwa sababu hoja ni kuleta maendeleo eh, na kwamba maana yake kama unakwenda kuleta maendeleo means kwamba sasa maendeleo hayapo. Tunakubaliana na hilo kwamba maendeleo yapo kiduchu Tarime vijijini kiasi kwamba wewe sasa unataka ukaete maendeleo? Mimi nipo zaidi ya hapo. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, moja ni kwamba kwanza hakuna mawasiliano mazuri kati ya nani na nani eh, kwa sababu connection hapo ni kwamba mm. eh, hapo unapozungumza hizi changamoto hizi mm. hakuna mbunge wa upinzani atakuja hapa kuambia mimi nimepokea nitaenda kufanya leo, hayupo mm -hmm. hayupo mm. kwa sababu mipango yote ya serikali hii bajeti hii mm hiki ni kitabu cha serikali. hii ndio bajeti ya TAMISEMI. Kwa mbunge yoyote ambaye yupo kwenye halmashauri yoyote husika katika fungu hamsini na sita mikoa yote ishirini na sita ipo hapa kwenye mhm. kitabu hiki. Hiki kitabu sio cha upinzani, ni cha serikali. Mm -hmm. Sasa muunganiko uliopo ni kwamba uwe unapopokea changamoto za watu wako lazima ulete serikalini. Mm Ukiuliza upinzani watakwambia hakuna kilichofanyika. Mhm. Watakwambia hawaungi mkono bajeti hii. Una changamoto eneo lako lakini wakati wa bajeti imejadiliwa mm. ili fedha ipatikane mm. changamoto zitatuliwa. Anayetatua ni serikali mm. sio mbunge wa, wa upinzani pale mm -hmm. Lakini wewe i bajeti inapojadiliwa utasema hapana na ikataa mm. Kwa hapo tayari muunganiko haupo. Unapopokea changamoto inabidi upende, ndio maana nasema wakati mwingine inabidi unielewe vizuri mm. nachosema mm. kwa maana system ya nchi hii mm mawasiliano yametengenezwa vizuri sana mm. Kiongozi wewe wa wilaya, mbunge mm. utaongea uta, utafanya kazi na DC wako. Sasa tujikite kwenye hiyo Tarime vijijini sasa, kabla tuja tujaje kwenye hiyo mifumo eh, Tarime vijijini unakwenda kwa sababu gani? Mbona hiyo ni swali laini sana eh, bwana Nyanda. Eh, mimi nataka kusikia <laughs> ulaini huo huo ulaini. Wewe unasema moja moja. Kwa mfano, Tarime ni sehemu ya nchi. Mhm. Mm kwa mimi naweza nikaenda mahali popote mm. hilo bila kujali kama kuna maendeleo au kuna kujali bila, bila kujali. Lakini jambo la pili nitarudi ni nyumbani. Mm. Jambo la tatu mm. mimi ni kiongozi, ni naibu waziri. Mm. Kama ambavyo nipo Dodoma. Mm. Dodoma pale naweza nikaamka tu asubuhi nikasema nimesikia bwana changamoto kwenye shule fulani mm. ninamwambia DC na kiongozi wa mkoa mm. nataka niende pale kesho mm. nikakague mm. kama vijuzi nilienda Kongo kwa jicho lako la unaibu waziri hata hata hata, hata Tarime mm. nikisikia hata kama wao wanatuma message hapa mm. nikipata changamoto nasema kwa mfano nimekwambia mm. mimi nimetoka Dodoma ajenda yangu mm. ilikuwa ni kwenda kuboresha daftari mm. ni hati yangu kikatiba mm, sahihi sasa nimeenda kule mm. lakini najua mm. kwamba kule Tarime kuna tatizo. Nimesikia kuna malalamiko kadha wa kadha wa kadha mm, na muda ambao ni mfupi mm. Naweza baada ya kuboresha daftari mm, kwa sababu ni jambo fupi tu kama dakika 10 15 tu mm, ndani ya robo saa mm, zoezi zima la kuboresha kitambulisho na unapewa mm, unaondoka nacho limetosha mm. mm. Sasa haitatosha kwenda kuboresha taarifa tu, inaweza katosha pia mm. Ni kitu gani kwa haraka haraka mm. unaweza ukapokea changamoto zilizopo, ndio maana nimejaribu nime kutaka kusema kwamba eh, unakwenda Tarime. Tarime ni nyumbani, umesema ni nyumbani yeah. maana yake ma, matatizo ya wanatarime ni matatizo yako, si ndio? maana yake maana yake lakini wale, nimekuuliza swali moja pale, Tarime wewe unavyoiona ya vijijini ina maendeleo au imesimama? Nilicho kujibu ni kwamba mm. maendeleo yaliyopo mm. sio maendeleo ambayo yalipaswa kuwepo mm. kwa maana yake kuna upungufu mm. mfano, na nafikiri kwamba mimi nikiwa pale mm hata kama sio mimi tu, lakini akiwepo mbunge ambaye ana mawasiliano mazuri na serikali, ana mawasiliano mazuri na watu wake, nadhani anaweza kufanya kubwa zaidi. Hiyo ni hoja ya msingi. Lakini wewe una mawasiliano na serikali moja kwa moja Nkweli. kama naibu waziri Nkweli. Lakini Tarime vijijini eh, eh, ni nyumbani kwenu mm. Kwa nini hujatumia hayo mawasiliano kutatua hayo matatizo? Nime, nimefanya sana mm. Kwa mfano umefanya nini? Kwa mfano mimi nafahamu kuna mgogoro mkubwa sana Tarime. Mm. E, mgogoro wa ardhi. Mm. Watu wanapigwa, wengine wanakatwa mapanga na mpaka kuna wengine wanauawa kwa sababu ya haya yote. Na wewe kama naibu waziri mtu ambaye unaweza kuongea kuingia ofisi ya waziri mkuu wakati mwingine hata kwa kugonga tu mara moja, ama unaenda kwa waziri wa fedha au katika mazingira hayo, watu wanataka kujua umewasaidia kiasi. Na na na nani. hilo hilo ni swali la maana ulilouliza tangu mm. umekaa mm. hapa kwenye mm. kiti <laughs> hilo ndio la maana, mm. lakini nimeuliza swali kuhusu ajira, nimeona umezunguka tu, hujalitoa. Ah, Nimekwambia ah, umetoa tu historia, lakini nimekuuliza mmetoa kiasi gani? Nimekwambia zimetolewa eh. ajira zaidi ya elfu mpaka sasa zimetolewa juzi, na hiyo ni nje ya ile eh, eh, elfu moja ambayo Mheshimiwa Rais amesema madaktari na manesi mm, mm. Tunatarajia kwenye bajeti hii, unajua mambo ni mpango mm. zaidi ya walimu elfu kumi na sita ndio majibu nilokupa mm. kwa sijazunguka mm. na hii ni kauli ya serikali mm. hizo ni takwimu ambazo zipo mm -hmm. Tunazungumza habari ya bajeti ya serikali siwezi so, kuambia utaajiri walimu laki moja wakati uwezo ni kwa ajili walimu elfu kumi na nane mm. na walimu kisha kwa ajili inabidi walipe mishahara yao mm. na istaki zao zingine mm. Nirudi kwenye hoja yako ni kwamba kwanza mimi kama naibu waziri sifanye kazi kwa upendeleo mm tunagawa fedha kulingana na mahitaji na vipaumbele maeneo mbalimbali mm. Lakini nilipofanya ziara mara ya kwanza kule Tarime kama naibu waziri mm. Eh, kuna vitu nilichukizwa navyo kwa kweli. Kwa mfano hapo napozungumza kwamba kuna mgogoro sasa hivi, kuna mambo tu pale Nyamongo mm. ya mambo ya upimaji, na nasikia kuna mipaka na nini, sio mm. pale Nyamongo kuna shule inaitwa Ingwa Sekondari mm. Ingwa Sekondari ipo Nyamongo mm. Nyamongo kuna dhahabu. Wakati Mheshimiwa Rais amefanya ziara mm. eh, mbunge wa, wa Tarime vijijini alipewa nafasi azungumze mbele Mheshimiwa Rais mm ni jambo ambalo kwa kweli watu wa Tarime pia wamechukia sana. Mbunge aliposimama atoe hoja yake, na hilo sio jambo la kumsingizia e, alisimama akazungumza ya kwake tofauti na kero za wananchi mm. Lakini akawa mikono yake imeweka mfukoni mm. Kwa ustaarabu wa kawaida, kitendo kile sisi kama watu wa Tarime kama vijana ambao ni vijana wakikulia wenye nidhamu tunaheshimu lika mbalimbali, hatukukiona kama kipasa sawa sawa mm. Lakini eneo lile wananchi walipokuwa wanazungumza, wanaenda kumuona rais, wanamuomba mabweni mawili bweni moja kwa gharama ya, ya kwa mahesabu ya TAMISEMI eh, ni milioni eh, mia moja na hamsini mm. maana yake unazungumza milioni mia tatu mabweni mawili lakini pale kuna mabilioni ya fedha mm. na ndio maana wakati fulani unaona watu wanalalamika, mbona Nyamongo kuna fedha zinatoka kwenye vijiji vile vyote mm. mbona fedha hizi hazionekani kufanya kazi kubwa? Ikaonekana kwamba watu walichofanya wanaingia mikataba ambayo ni halali kabisa kwa gharama kubwa, hata kupaka rangi tu majengo. Hilo jambo tukaliona, jambo ambalo kwa kweli sio sawa sawa, lakini Nilipofanya ziara pamoja na ahadi hizo nilikuta zimefanyika, tumepeleka fedha, tumepitia TAMISEMI, tumepeleka fedha za miradi ya maboma tumepeleka miradi ya afya. Kulikuwa na zahanati pale, baadhi zimejengwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka kumi iliyopita tumefungua. Utaenda Nyamwigoro utaikuta pale kuna KIMUSI inafanya kazi, Nyamwambara ipo na maeneo mengine kadha wa kadha. Tumefanya hata Nyamwaga ambayo ilikuwa imejengwa ipo pale, angalau huduma inaanza kupatikana pale. Ni baada ya kuona kufana. Sasa mimi nimeenda nikasikiliza wananchi, na kwa kweli niseme tu ukweli e, nilitumia hata viongozi wa chama kwamba hebu tuzungumze kitu gani ambacho kinaweza kufanyika mm. yale ambayo yanaweza kufanyika yakafanyika kwa kupeleka miradi ya maendeleo mm, sawa, ambapo ambapo nitakuja kwenye kwa hiyo hiyo kwenye jambo mm-hmm. lingine eh, kwa maana ya Tarime vijijini mm-hmm. umezungumza habari ya mgogoro mm. mgogoro huu mm. ni muhimu kufahamu pia na nitafahamu na, na, na, ni muhimu sana watu kaelewa. eh, kwanza kuna shida ya ardhi Tarime hilo ni, ni jambo la jumla sana kuna shida ya ardhi Tarime kunapoenda kuzungumza ardhi Tarime lazima uwe makini sana watu ni wengi sana, lakini ardhi ni kidogo, na watu wengi wanategemea kulima. Kwa hiyo kama mtu na kule kwetu mm. mtu kuona mwanamke mmoja wawili watatu ni kulingana na uwezo ni kitu ambacho ni cha kawaida sana. Mm. Sasa wanapokuona watoto wanabidi walime ardhi hiyo ndo ya kufanya waweze kuishi. Imekuwa na shida. Lakini tunashukuru Mungu. Leo nazungumza nimesikia e, na mimi nimeona inazungumzwa mgogoro pale eh, mipaka na nini mm. lakini huko nyuma tulizungumza habari ya vita ya koo. Mm sosi kubwa ilikuwa ni wizi wa ng'ombe, sasa imebaki wapo bado, lakini kidogo kidogo sana. So kipindi cha nyuma naweza nikauliza habari ya vita, wewe maliza kwanza maelezo. Mhm. Mhm. Kulikuwa na vita ya koo mhm. kubwa sana, wale wazee wa mila waliitana maeneo mbalimbali, wakashawishiana bila kushirikizwa, ili hali ikawa imetulia. Sasa ile ambayo inaendelea sasa kwamba kuna mipaka, kuna nini, mimi nimelisikia siku nimeenda pale kupokea wanachama wale, kushiriki kupokea wanachama wale wa upinzani, kumesema nataka kurudi ndani ya CCM ukiwa na mwenyekiti wa, wa, wa CCM wa wilaya na viongozi pale wengine mm, mheshimiwa Daudi kamati ya eh, siasa mheshimiwa Daudi pale wilaya. kwa hiyo mm. mimi ndio nikasikia hiyo habari mm. nikamuuliza mkuu wa wilaya akasema E, naibu waziri wa ardhi alifanya ziara Nyamongo mm. Kati ya Nyamongo kuna kijiji kilichoitwa Mlito mm. E, na na Kihancha kwa maana kata mm -hmm. Kwa ujumla tuseme ni kata ya Kihancha maana kwa mbili hapo. Naomba nisikilize mm-hmm. mimi ni mtu wa atalimi usielekeze namna hiyo. Pia mgogoro huo unaofahamu vizuri sana. Usinielekeze cha kusema. Kwa hiyo swali nikujibu wewe umeenda siku moja mm, umepewa taarifa siku moja uweze kuwa unanifahamu uliko mm. mmoja mm. ambaye nimezaliwa kwani msimamo wako msimamo wako ukoje nisikilize mimi ndio mwenyekiti wa mjadala ah, ah mimi siulizi msimamo eh, wako mimi ni mwenyekiti ah, mimi ni mwenyekiti mimi ni mwenyekiti wa mjadala mheshimiwa hoja nikujibu hoja ndio mimi ni mwenyekiti eh. wa mjadala sasa una mislead hapana mimi ni mwenyekiti wa sitakubalia ni kwamba wewe ukiniuliza wewe nikujibu ndio nasema mimi ni mwenyekiti wa mjadala na kueleza sasa unataka kujua kuna kom mbili pale kwa sababu hapo utakuwa ni sasa unahutubia yani mm. mimi nisipokuuliza swali maana yake hii ni hotuba ah. sasa hii sio hotuba, huu ni mjadala ambao mimi nitakuuliza swali wewe utajibu utajibu swali. Nataka kujua kwenye hilo ambalo wewe unasema ni mgogoro kwa sababu ni koo mbili hapo ambazo zinakuwa e, eh, Wairege hawa na, na, na Nyamongo. Na mgogoro uliopo hapo ni, ni uchoraji wa wa mipaka. Utawa, wanasema ni e, e, ramani za kiutawala. E, kwa maana wanatengeneza mipaka hii ya kiutawala. Na kwamba kwenye ile kwenye ile ile document inaelezea wazi kwamba hakutakuwa na mwananchi atakaye nyang'anywa ardhi, shamba wala kitu chochote katika hilo eneo. Mgogoro uliopo hapo ni kwamba wa ile mipaka inataka kuchukua ardhi kutoka huku kuja huku. Msimamo ukoje kwako juu ya huo mgogoro? Umeusaidia kiasi kiasi gani? Sikiliza, sikiliza mm. Nyanda mm. Usizungumza mambo kwa mm. in a simple in a very simple way mm. Nikushauri vizuri mm Usiliongea hilo jambo hizifu ni kitu ambacho nazungumza leo kinaisha. Mm. Nikushauri sana. Mm. Umeshasema ni mgogoro. Mm. Mgogoro ni mjadala. Mm. Lazima tufanye kazi ya amicably. Nimesema mm. mgogoro mimi nimesikia nikiwa Tarime. Mm. Kwamba DC kwa maagizo ya naibu waziri wa ardhi mm. sio mimi naibu waziri wa TAMISEMI. Mm. Kwa sababu kuna vitu viwili pale. Mm. Unapozungumza mipaka ya kiutawala mm. wanaoweka pale kwa maana ya ardhi mm. ni ofisi ya ardhi, wizara ya ardhi. Mm. Tunapozungumza matumizi ya ardhi unataka kujenga, unalipa kodi, inakuja TAMISEMI. Kuna mgawanyiko pale. Sasa nilipokuta kwamba kuna maagizo ya naibu waziri mwenzangu wa ardhi na amemwagiza mkuu wa wilaya tangu mwaka jana, amefanya ziara pale, mkuu wa wilaya ameenda kutekeleza ambacho alikubali, ambacho mimi sikijui. Niliposikia hivyo, kabidi nirudi sasa niseme siwezi kutoa kauli bila kujua mwenzangu alitoa maagizo gani. mm -hmm. Nikaongea na naibu waziri wa ardhi mhm. Mheshimiwa mm -hmm. Angelina Mabura mm -hmm. akaniambia alifanya ziara, kuna mambo alikubaliana na RC, sina document mm -hmm. Sasa maagizo ndio DC anakamilisha. Tukazungumza hapo. DC ndio hayo yeleza nazungumza kwa ni mipaka ya kiutawala. Mm. Lakini inaonekana watu wanalalamika mm -hmm. kwamba inawezekana kuna mtu ama ananyang'ano au mwingine anapewa. Kwa maana ya talimu kizungumza habari ya, ya ardhi. Mm. Watu ni very sensitive. Mm. Kwanza eneo lenyewe tulikubaliane ni eneo ambapo pia kuna chembe chembe za dhahabu. Mm. Kwa hiyo mambo unataka kulifanya lazima usikize pande zote mbili. Mimi sijafika site. Kwa sijui hapa Nyamongo wao wana maoni gani, sijui Burege wana maoni gani. Tukasema wataalamu waangalie ramani inasema nini. Wakasema imetokea fujo, wamesitisha. Sisi tuliposhauri kama serikali na tuliposhauriana kwamba hebu wataalamu watusaidie katika jambo hili, kusiwe kwamba kuna habari ya Mwirege wala habari ya Mnyamongo. Hautaki mtu yote fanya nini aonewe katika jambo hili. Je, zoezi liendelee au lisiendelee? Likiendelea nani ananufaika, nani anufaiki? Au likisimama kwa mfano una mipaka inaendelea kuwekwa mm. lakini watu wananungunika mm. kwamba sisi tufikiri tunaonewa mm. hebu mm. tuwasikilize hawa mm. tuwasikilize hawa welege kuna wazee pale Jerukena ya Mongo kuna watu wamekuwa viongozi wa madiwani miaka kumi wengine miaka mingi na wapo leo hai wanajua mipaka ilipokuwa. Ukienda pia kuhancha ipo hivyo. Hao watu wametoa maoni gani? Lamani nisema kitu gani? Kwa nini tugombane? Mm. Kama mipaka ni kuweka alama tu kwamba mimi tu wewe nyanda ni mwenyekiti wa kijiji hivi mm. watu wako wanafika wapi? Tunapokusanya kodi wewe unasimamia hapa, tukifanya uchaguzi unapigia kule wapi? Hatusemi kwamba ardhi ni ya nani mm. tunasema huyu kiongozi wa kisiasa mm ndio maana hiyo mipaka ya utawala. Lakini unaishia wapi? Lakini mheshimiwa, sasa hilo tukasema ni muhimu wataalamu wetu mm. watushauri vizuri. Lakini mheshimiwa, eh, bahati nzuri unasema umeongea na naibu waziri mm. Mimi pia nimezungumza na naibu waziri yeah. Nimezungumza naye nikamuuliza hilo mheshimiwa Angelina Mabula mm. E, nje ya kipindi kabisa nimempigia mimi simu nikamuuliza kwamba mheshimiwa, kuna hiki na hiki na hiki, msimamo wako ulikuwaje na maelekezo yako yalikuwaje ulivyoenda pale? Akasema maelezo yako wazi kwamba hii ni mipaka ya kiasili na kila mtu abaki e, mipaka inayochorwa hii ni mipaka ya kiutawala tu mm. Kama una ardhi yako iendelee kubaki kuwa ardhi yako, hata kama unachora huku iwe huku iwe ya kwako tu, lakini nakuthibitishia kwamba mgogoro huu viongozi ikiwemo viongozi wa chama na viongozi wa umma wana, wana, wana, wana usigina hivi. Unaweza kukubaliana na mimi? mimi <laughs> sijui yeah, ndio nakupa mimi mimi nimesikia na ukitaka nikuonyeshe ushahidi mwingine wa viongozi wa chama ambao wana sikiliza na kuonyesha kwenye TV hapa sasa hivi mimi nilichosikia eh. ni kwamba kuna viongozi wa chama mm. sio mm. sasa kama mimi naweza nikakuonyesha hapa sasa hivi kwanza sasa eh, ili ujue kwa mm. kuna swala msikilize kwa swala la uelewa mm. nikawa nasema hivi kiongozi wa chama anaingiaje kwenye kugawa ardhi sijapata majibu. Interest iko wazi ni interest. Sasa mm. unajua kuna mambo ya hisia mm. na kuna fact. Ah, kuna kusema au niruhusu mimi nikuonyeshe. Sikiliza, mm. kusema inaweza kuzungumzwa, mm. si ndio? Ni interest, lakini sasa nikasema kisheria sasa mm. kama naibu waziri wa ardhi amezungumza mm. alafu mm. eh, kiongozi wa chama na anasisitiza anasimamia mm. kiongozi wa chama anamsindikiza nani mm. alikuwa anamweleza nani mm -hmm. yani kiongozi wa chama anaweza akamwagiza DC akasimamia jambo ambalo lipo sawa inawezekana mhm. Kwa sababu hili jambo ni jambo la kisheria mm. na ndio maana ah, hatuendi siasa tunaenda. Mimi kwa mfano, ungeniuliza mheshimiwa, mimi nakuelewa sana, ungeniuliza mm. ningekwambia kwamba mm. mimi kwangu mimi mm. So pia mimi ni, ni mwenyeji wa eneo hilo na mimi singependa nionekane nipo upande gani mm. ningetaka ndio tukasema nilishauri mimi hivi watu wa ardhi watu wa ardhi wizara ya ardhi na utaalamu wake waangalie namna bora ya ku handle jambo bila kuleta mgawanyiko mm. kwa sababu nikiacha makovu mm. haya makovu hayaishi leo okay. mimi napokuwa nazungumza mambo ya ugomvi wa, wa hizi koo mm. unazungumza mambo ya mipaka ya ardhi mm. ninajua pale mimi nimekulia mm. huko nyuma mm watu walishapigana sana mm. ulisikia enzi za walenchoka na wanchari mm. ulisikia vita ya wanchari na wakira mm -hmm. ulisikia vita ya wakulia kwa maana wakira na Watimbaru mm -hmm. ulisikia vita ya Wairege na Wanyabasi mm -hmm. ulisikia vita mm -hmm. ya Wanyamongo mm -hmm. na Wanyabasi, lakini hizi koo zote mm eh, -hmm. Eh. zilipigana, lakini kumekuwa mabomu makubwa sana, kumekuwa na, na na hiyo mheshimiwa, ndio maana nilikuwa nasema pale ni nyumbani kwenu mm -hmm. unajua kwa nini nakuuliza sana hivi mm -hmm. unaweza ama wewe ama wengine wakatafsiri tofauti, lakini mimi nakuuliza kwa sababu wewe una nafasi kwenye serikali, wewe ni naibu waziri pale, ni nyumbani, unaweza kutatua matatizo, lakini Ngoja nikuonyeshe jambo ambalo e, limeacha makovu kama unavyosema, lakini wewe huko pale ni ambao ulipaswa uwe e, ndio una nafasi ya kuamua. Kule kijijini kwetu huko Sukumani, ukiwa na nafasi hivi ka, ka, ka jambo fulani fulani, ukija kwenye ukoo nyumbani hivi watu wanakuona, unaweza ukafanya maamuzi ya jambo. Wakifanya hivyo mm. watasema mm. huyu ameamua kwa sababu ni ukoo fulani Ah. ndio tukasema mm. wataalamu wetu na wasikiliza, mm. huwezi kufanya hivyo mm. na huwezi kutumia nafasi vibaya kwa kiwango hicho hiyo itakuwa sio utawala bora hoja ni kwamba mimi nimeona tatizo nimesema ili nisionekane kwamba ninapendelea eneo fulani watakwambia tunatoka eneo fulani kwa hiyo ndio bwana mezamwaki sasa ili usifanye hicho kwa nini hizo ramani wataalamu wasisome lakini wanaposoma hawa wa upande huu waridhiki kama kweli huo ndio ukweli na hawa wa upande huu waridhike ndio nini ukweli na ikitokea kwamba kwamba kuna mtu anaridhiki una retreat sawa, wanasema hapana, njooni Yaani usiende eh, njoni. Asante sana. Watu tulidhiane katika mazingira haya. Nakushukuru sana. Huyu ni, ni naibu waziri niko naye hapa na mbunge wa Ukonga na amesema iwe mvua iwe jua atakwenda huko. Kuna mtu mmoja eh, atakwenda Tarime na hapa ninajaribu kuzungumza naye. Ni, nilienda huko nikatembelea E, nikajaribu kutembelea walio waliobahatika kupata madhara hayo, na pengine ukiwa na nafasi unaweza ukawa uka, wa, uka ukaja ukasaidia kama Mungu akikujalia. Lakini pia e, nitakuja hapa baadaye, pengine unifafanulie kuniambia kuhusiana na e, shida ambazo zipo Tarime vijijini. Kuna tatizo la walimu e, hata madarasa wakati mwingine e, na wewe una hiyo nafasi. Mi bado nauliza, bado unaona nafasi walimu una, ungeweza kusukuma basi katika hiyo au inakuwaje? Pamoja na mazingira hayo, bado halmashauri ya Tarime ile iko chini ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mm. kwa miaka minne mfululizo wamepewa hati safi na CAG kwa matumizi safi ya, ya fedha mm. E, kwa hiyo kinachogombaniwa nini? Kama watu wanaweza kutumia fedha vizuri na wanapata hati safi, kwa nini mwende mkaanze kupambana pambana? Kwanza kwanza nitakuja kwako mkuu, mimi nitakuja kwako, una muda wa kutosha <laughs> nitakuja kwako. Hebu tutazame hiki alafu nitarejea hapa muda sio mrefu. Mimi naitwa Alois Nyanda. Anchara Nyamuhanga Itembe. uh -huh. Mimi nimewahi kuvamiwa shambani kilima e, eh, kwenye mgogoro wa ardhi ya Matongo, kavamiwa na vijana wa, wa Kibasuka huko ng'ambo, mmoja mojawapo. Tulikuwa na wenzangu wengine waliwaua, naona na mpaka sasa hivi hilo eneo nafikiri ishaifika hata mahakamani, lakini tukaruhusiwa kulima na mpaka sasa hivi hao watu wanalitumia, wamelivamia, na mpaka sasa hivi kuna eneo lingine liko nalo pembeni mto, mto Tigite wameanza tena kulivamia, wamelima kwa sasa hivi. Okay, mfano hii ilikuwaje hii hii hatua ya yenye mkono pengine mkono walikata siku hiyo ama ilikuwa ni tatizo jingine? Ah, yaani ilikuwa ni hiyo hiyo tarehe tisa mwezi wa tatu ndio nilivamiwa shambani kilima nikatwa mkono ukakatika moja kwa moja. Sababu ya kuvamiwa ilikuwa ni nini? Ni kwamba ulikuwa unalima eneo ambalo sio lako? Ah, lilikuwa la kwangu. Nini kimetokea uvamiwe eneo ni sio la kwako, amini eneo la kwako, alafu wakati huo huo wakukate mkono, maana yake ni Wan, wanalitaka kwa nguvu. Mimi naitwa Charles Masero, ina miaka sabini na mitatu. Mwaka sabi, mwaka elfu mbili na kumi na tatu mwezi wa tisa Tarehe moja nilifahamiwa nilikuwa shambani mwangu nikifyeka uh, sasa na vijana wakanikata, walinikatakata kabisa, nikawa hoi, sipokuwa ni mora tu alinisaidia, niko hai. Walikukata sehemu gani? Walinikata kichwa, walinikata mgongo, walinikata mkono, hata walinikata kidole hapa, niende kuungwa huku Bugando, kuna nimeungwa hapa, unaona hivi mm. Ona mkono umekatwa mara nne, katwa hapo umekatwa hapo umekatwa hapo umekatwa imekatwa hapa hivi, unaona hapa hapa. Sasa ni mora tu nikuja kuchukuliwa nikapelekwa hospitali mpaka tayari nikaenda kushonwa e, mpaka nikaenda kuungwa kwa Bugando. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka elfu mbili kumi na tatu mwezi wa tisa tarehe moja. Hatua gani ambazo umezichukua sasa wewe baada ya kushambuliwa, na umeshambuliwa na watu gani? Nimeshambuliwa na vijana wa kata ya Gibasuka eh, Wainchagi. Kwa amri ya nani? Aa, ah, sasa mimi nikata siwezi kusema kwamba ni amri ya nani, isipokuwa walikuja tu wana, na nilikuwa wakasema chini ya ulinzi. Sasa chini ya ulinzi wakanikata ni, ni, kiini ni shamba kwamba nisilime pale, wao walime kama walivyoongea wenzangu kwamba walikuwa na kilimo cha bangi, walikuwa na, na, na wanataka kwamba ile eneo walichukua lio lao ndio walikuwa ma, na mawazo hayo. Sasa ili kunitoa pale ni kuniua, maana mimi ndio mzee, ni mlimaji wa pale wa muda mrefu. Swala la kwanza tutatuliwa matatizo yetu ya, ya, ya hapo hususani mpaka wetu uonekane kwamba ukoje. Sawa. La kwanza hilo. La pili tusinyang'anywe mashamba yetu. Yale mashamba tunanyang'anywa yamekuwa kama ni zawadi ya viongozi. Unapokuja pale tarafa ya Ingu unaahidiwa una kwamba kuna ardhi hapo, kinacholimwa ni hiki. Zawadi kama tulivyosema kwamba zawadi yako ni hii, kama ni milioni hamsini, kama ni milioni ishirini, sisi tunabaki hivi hivi, kwa sababu silaha tumenyang'anywa, shamba tumenyang'anywa. Sasa kwa maana hiyo tunaonekana sisi ni watu yatima tusiotambulikana. Kauli yetu imekuwa ni tupu, ambaye haina maneno mazito. Tunakatwa, tunauawa. Sisi tunazungumza kwa maneno bila kutoa hera yani bila kuchangia kitu chochote kama mchango. Kwa jina naitwa John Nyamboge Ntora, ni mkazi wa kijiji cha Matongo. Tukitafuta ni namna gani, lakini gavana mmoja alisema hivi, amewaruhusu watu wake kutembea na silaha wakilinda mashamba yao. Kesho yake ndio mwanajamii akauawa kwa mapanga hayo. Sasa kwa jitihada hizo inadhihirisha wazi kwamba wanatiwa kiburi na, na, na, na, na, na viongozi wao. Naposema gavana una maana gani? Gavana ni, ni, ni, ni, ni katibu tarafa anayeitwa Machangu alisema hadharani, siwezi kusema ni uongo, hadharani mbele ya mkutano ambao ulikuwa unatafuta ni namna gani tuweze kutatua mgogoro Asante sana. Nilikuwa najaribu kuonyesha tu watu ambao wameathirika. Sasa hii ilikuwa ni kesi nyingine, achana na hii ya ya Mrito na mipaka jinsi ilivyo. Mimi e, tu, tu, tumalizie, nilikuwa nataka kuonyesha, nimeandaa makala maalum ya hiyo kuonyesha namna ambavyo watu bado kilimo kinaendelea, mfano cha mirungi na mambo mengine kama hayo. Kuna makala maalum itakuja hapa hapa kwenye Agenda 2020. Haya, nisome maoni ya wananchi hapa, nasema miradi ya elimu e, kiasi gani eh, fedha e, zimetolewa ahadi ya Iganana sekondari, kwa nini haijatimiza hadi leo? Na waliahidi wananchi. Ulimsikia mbunge wa Tarime mjini akimkumbusha mbunge alipoona mwongozo. Haya, wamejenga vituo saba vya afya, kwa maanake halmashauri ya Tarime wamejenga vituo saba vya afya, hospitali ya wilaya Nyamwaga, barabara za Nyamwaga, sekondari nyingi na shule za msingi e, huko nyuma wakiwa mbunge na halmashauri ya vijijini akiwa sisehemu alishindwa. E, anasemaje juu ya hilo? Huyu anazungumza hivyo hivyo. Vituo vya afya amesema ni zahanati na sio vituo vya afya, na kwa kuwa kipo kimoja tu, lakini waziri mkuu alisifia uadilifu wa halmashauri iliongozwa na Chadema anasemaje juu ya hilo? Haya, huyo mwingine anasema hivyo <coughs> sema mjadala <laughs> mzuri sana Alice Nyanda na kupongeza na naibu waziri e, katika mjadala huo e, hongera sana mheshimiwa naibu waziri <laughs> ka mbali Nyanda ya huyo anaweza akapiga panga mtu <laughs> Aya, anasema mheshimiwa Mwita wa Itara ah, amekwepa swali lako juu ya msimamo wake kwenye huo mgogoro, autoe huo msimamo jinsi ulivyo. Haya, mwingine nasema asante Mtozi. Haya, nakushukuru sana. Nasema e, eh, Mheshimiwa Naibu Waziri atueleze e, kuhusiana na barabara za Ukonga hapa. Mimi naishi Ukonga, hazijajengwa kama ahadi yake jinsi ambavyo alisema atatupitishia barabara za mitaa. Leo hoi kabisa. Anaitwa Marwa. Haya, mbona watu wa CCM wakija hapo e, Nyanda E, una <laughs> ah, mi sijabeba mtu hapa. Haya bwana. <laughs> naambiwa mi nakubeba bwana. Haya, sijabeba mtu bwana. Haya, mtu amekaa kwenye kiti cha eh, <laughs> haya. Anasema naitwa Charles Kibamba, niko Morogoro. Mheshimiwa akubali, eh, akubali Morogoro. Mimi mpaka kama hii huwa inakuwa ni vurugu ya siasa, wakati mwingine wananchi wananyang'anywa ardhi. Viongozi wanashuhudia hiyo, anatakiwa afuatilie vizuri na atagundua. Anasema yeye, anasema ni mtu wa Tarime. Kwa nini anatumia nguvu kubwa kujitangaza kwao? Nani ameshawahi kuonyesha eh, anafika nyumbani kwake kwa mkewe na watoto, anaanza kuwaambia mimi ndio baba? Kwa nini anatumia nguvu sana kujitambulisha wakati ni kwao? Labda tuanzie hapo. Ah, tuachane na hiyo, labda tuendelee na nyingine. Haya, mwingine anasema eh, Eh, sawa sawa sawa, maoni mengine haya yanaingiliana tu, message nyingi sana zinaingia. Anasema uh, kipindi kizuri sana Nyanda eh, eh, na mheshimiwa naibu waziri nawafuatilia hapa kutoka Mbeya mjini. Asante sana mtangazaji, hongera sana. Huyo mheshimiwa Mwita eh, anaenda Tarime vijijini eh, kufanya fujo kwenye jimbo la upinzani, wala hajawekwa ndani kwa nini hajawekwa ndani? Anauliza hivyo. Haya, huyu anasema um, kumekuwa na ongezeko la wanafunzi wengi kupitia mpango wa serikali mzuri wa elimu bila malipo, hivyo kufanya walimu kubebeshwa mzigo mkubwa sana, lakini walimu wapo hawatoshi. Serikali inasemaje imeajiri wakati bado kuna upungufu mkubwa sana wa walimu hasa vijijini ikiwemo Tarime vijijini. Haya, karibu sana. <coughs> Kwanza mimi nikushukuru mm. kitu ambacho huyu anauliza swali kwamba msimamo wako ni mgogoro mm. Mimi siwezi kuwa na msimamo wa kuleta madhara haya. Ah, haya ambayo tumeona. Ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali. Mm. Na ndio maana akasema uh, vyombo vya usalama mm. na vya uchunguzi mm. vifanye kazi. Na hata mgogoro huo unaendelea kama kuna watu wanahusika eh, the best way ni kutafuta namna ya kuwajua mm -hmm. na washughulikiwa kwa kweli. Mm -hmm. Mtu kama yule ya sasa hivi angekuwa anatunza familia yake hana mm -hmm. mkono eh, na nimekutajia huko nyuma. -hmm. Kuna wakati ilifika ulikuwa huwezi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Mm -hmm. Na nimeongea na wazee wengi wanataka wanataka amani pale Tarime. Mm -hmm. Na sisi kama watu wa Tarime wakati mwingine sifa nayo pia sio nzuri sana. Mm -hmm. Semba wakati mwingine tunasoma wakati wewe hao wanapigana hai maneno yataja vita kwa mimi nilikuwa rais wa Mlimani. Mm -hmm. Kwa mtu akija unapokuwa unazungumza na wanafunzi wenzako baada ya kuita mwita mm -hmm. Mwikwabe Waitara anakulita mlenchoka, mtimbaru, mungurume na vitu vya namna hiyo. Mm. Kitu ambacho kwa kweli sio sawa sawa. Mm. Kwa nadhani katika hili ambalo hili ni fundisho lakini mimi nimeshauri. Mm. hivi kama mimi nimesema mm. siwezi kwenda kutoa msimamo mwezi nipo wapi nipo wapi. Mm. Nachotaka vyombo vifanye kazi yake. Mm. Na kama kuna watu kwa namna yoyote wanachochea mm. hili jambo, mm. hao watu kwa kweli wanapaswa kuchukuliwa hatua mm. ni watu ambao sio watu wema. Mwenyekiti wa CCM eh. mkoa alisema wapo viongozi. Sasa mwenyekiti wa CCM mkoa uh, anatakiwa mm. asaidie vyombo mm. na mimi nimemsikia Star TV kipindi kile mm. amesema vikundi, wapo viongozi eh, ndio sema ni jambo mm. rahisi mm. kwa sababu nenda nikwambie mm. mambo ya ardhi haya mm. sio mambo ya kukurupuka mm. ninachosema kama kuna mtu ana taarifa zozote mm. vyombo vyetu vifanye kazi mm. tujue nani amechochea wapi mm. nani amepindisha jambo mm. ili tusiende kwenye jambo hili mimi ninachotaka mm tusiende kwenye makovu haya. Mimi na msimamo na, nasimama na serikali kwenye hili kwa eh. sababu serikali imeshatoa mwelekeo sasa hiyo ndio shida iko wapi? Kama ah, mwelekeo hiyo nje nje. eh, nina video moja nataka hakuna mtu hakuna moja nataka kuonyesha hapa. Hakuna mtu hakuna mtu eh, kushinda serikali. Na video nataka kuonyesha hapa ninaendelea kushauriana. Mm. Nataka kuonyeshe nacho nani anachochea. Nacho sema. Eh. mimi nachosema mm. mm. ikidhibitika kwa serikali iko wazi. Imesema hiyo kitu. Nenda uweze kuisemea serikali. Naomba usikilize. Mimi sisemei serikali. Ah, serikali inatoa msimamo. Wewe una taarifa. Naomba naomba usikilize vizuri kwa jambo hili. Na mimi nikusihi usifanye uchochezi mm. Nisikize vizuri mm. katika lipi sasa sikiliza ninachosema katika lipi si kuna taarifa zipo mm. si ndio mm. ambapo naibu waziri amesema sikiliza labda tuseme naibu waziri sio serikali mimi ninachosema mm. serikali simesema mm. serikali sina vyombo mm. tutafanya kazi hiyo mm. sawa kama wana taarifa zote zitafanyiwa kazi mm. nachosema mimi mm. serikali haijawahi kushindwa mm. na haiwezi kushindwa mm. na hakuna mtu mmoja mm ambaye anaweza kapindisha ukweli na serikali imesema imejiridhisha mm. kwamba jambo hili linapaswa kufanya hivi mm. akaja mtu anaitwa Waitara au nani akapindisha mm. haijai kutokea na itatokea tena serikali ya awamu ya tano mm. nachosema tuvute subira mm -hmm. jambo hili litashughulikiwa vizuri kweli mm. tumeshauriana tumewasiliana na vyombo vipo kazini hata yeye anaendelea hapo mm. tutajua mmoja baada ya mwingine serikali na mkono mrefu Nyanda. Mm. Mimi nilichosema mimi nilichoumia ni kwamba katika umri huu mm. kwa kipindi hiki mm. leo tena tuanze kuanza kurushana mishale na mikuki mm. hatuwezi kuentertain biashara kwa kweli mm. na hasa kigundua kama kuna mtu kwa maslahi binafsi yeye mm. sio maslahi ya jamii pana, yeye ndio anafanya hilo, haitafanyika. Kwa vyombo vipo kazini mm. muda sio mrefu sana, ili jambo litajulikana na hiyo kazi itafanyika vizuri zaidi. Msaidie. Kishi hatutaki kuwa na lakini nataka nikujibu hapa. Kuna hoja zimetolewa hapa. Mhm. Kwanza hakuna vituo saba vya afya Tarime vijijini. Mhm. Eh, nachojua pale kuna kituo cha afya cha cha cha cha, cha Mliba. Mm-hmm. Sawa? Na hospitali mashauri ambayo sisi kama TAMISEMI mm. tena mimi nayo niona hapa tumetoa maelekezo hospitali ya mwaka ifunguliwe mm. kwa sababu ni eneo ambalo huduma ipo mbali mm -hmm. ili mambo mengine yakiendelea kufanywa kazi mm -hmm. na tukaipo usajili. Kuna zahanati zilikuwa zimejengwa zaidi ya miaka kumi nazifahamu kwa majina, nimefika nilipofanya ziara ya, kwan, ya kwanza kabisa Naibu Waziri, waliambika kina mama, tukubaliana kwamba angalau tupeleke hata manesi tuanze kupata huduma zile ndogo ndogo za kawaida hmm. huduma kubwa inatolewa pale Nyamwaga na, na Tarime mjini hmm. na sehemu nyingine inaenda Shirati hmm. kwa kuna vituo vya Fasalam anasema kwamba kuna hati unajua halmashauri kufanya vizuri hmm. kuna factors nyingi sana kuna vigezo vingi kimoja tu cha kwamba kuna matumizi bora hawezi kutosha tuna hizi eh, halmashauri zipo 185 bwana Nyanda hmm. zipo chache ambazo zimekuwa na shida na ukweli ni kwamba hata usimamizi pia wa kuboresha zana, uh, eh, eh, matumizi ya fedha ni sehemu ya serikali ya awamu ya tano. mm -hmm. Kuna fedha ilikuwa zinakusanywa kwenye halmashauri, zile mashine wanazima. mm -hmm. Mtu anapewa mashine ya kukusanya fedha. mm Anaizima, anaigeuza kuwa simu. Leo tumenunua posi mpya mm -hmm. zaidi ya elfu saba na mia mbili za kisasa mm -hmm. ambazo hata kama hakuna umeme, hata ukiizima ukiwasha unapata data, zile fedha zimepatikana. Kuna watu wamewajibishwa. mm Kwa kuona kuna halmashauri inakuwa na hati safi, kuna mkono wa serikali. mm tunafuatilia tunasimamia ndio maana wakati mwingine hata halmashauri ile unakuta unamsimamisha mpaka wakurugenzi wako watu wamesimamishwa kazi hawa sio madiwani ni watendaji msimamo wa serikali na msimamo wa rais msimamo umefanya sasa fedha isimamiwe vizuri watu wanaogopa kuwajibishwa mm. huko nyuma sasa misemi ilikuwa shamba la bibi na hata misemi kwa ujumla na serikali imebadilika kwa ni jambo la jumla lakini bado kuna vitu vingine vingi vinapaswa kufanyika katika eneo hili ili kupata huduma kwa wananchi. Swala la madarasa mm. kuwa pungufu ni almost kila mahali mm. lakini tunachosema ni kwamba mapato yale ya halmashauri, tuna maelekezo kwamba fedha asilimia arobaini iende katika makusanyo, iende kwenye miradi ya maendeleo mm. Hayo ni maagizo ya serikali. Kwa hata mimi napokuwa nafanya ziara, mheshimiwa rais waziri akifanya ziara mm. -hmm. eh, naibu waziri au katibu mkuu au naibu katibu mkuu au mkurugenzi wa elimu Mojawapo ya kazi anayoangalia ni je, fedha ambazo zimekusanywa kutoka kwa wananchi zimekusanywa sahihi kiasi gani? Je, asilimia arobaini imeenda kwenye miradi ya maendeleo? Kuna vitu vingi vya kuangalia. Mojawapo nikwambie hapa mm. mimi sijawahi kutumia nguvu eh, kujitangaza Tarime mm. wao hao wanaotuma message wanatumia nguvu kunijadili mimi <laughs> kama hivyo nimetoka tu nyumbani pale imekuwa eh. ni ajenda mimi nakushukuru sana mheshimiwa kwa hiyo usitumie nguvu na, na, na, na mimi sana. historia mm. nimerudia hapa niseme mm. historia mimi nimeisha tamani mm. na hicho sema hapa sio watu wanaumia nini mm. mimi nimesema mimi ni mtiania maskini sio mgombea mm. chama kinafuata utaratibu mm tunaenda kwenye mchakato kusema kwa mjibu wa kanuni ya CCM na katiba na kanuni za maadili sio kosa. Mimi nakushukuru sana. Nimetangaza nia kwamba miongoni mwa hao mm. na mimi nimetamani kuwa mbunge wa Tarime mm. ta, ikiwa moja tangu 2008 mm. 2010 mm. na sasa nimesema mm. ikiwezekana sawa, isipowezekana nitakuwa mpiga debe wa Chama cha Mapinduzi, ila msimamo wangu eh, nitaomba eh. kura za CCM iwe mvua mchana mm. kwenye jua mm Iwe mvua inanyesha. Alisha sema tukutane Tarime vijiji 20 20. Mimi nakushukuru. Nitarusha karata yangu. Mm. Sasa mambo mengine ya chama yanakuja. Ikitokea mm. tutakutana hapa nikiwa mbunge wa Tarime vijijini. Na haya inayozungumza tutafanya kwa pamoja. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa asante sana. Muda umeisha. Muda umeisha. Ah, Vipi? Ulikuwa na jambo limesalia eh, moja jambo kwa kweli. Kwa sekunde. Eh. Kwa kwanza mimi nikushukuru kutuita hapa. Ndio. Na hivi vipindi vinasaidia sana Watanzania kupata mambo. Mm. Na ni muda tu mfupi. Mm. Jambo langu la mwisho ni kwamba mimi ninachotaka mm. E, matamanio yangu ni kwamba Tarime ninayojua mimi mm. eneo langu nilipozaliwa, kwa watu wenye ujasiri mm. wenye nguvu za kufanya kazi mm. haya mambo haya tulionyesha haya mambo haya mm. haya mambo na mambo, na mimi niseme watu wenye Mongo wanisikie vizuri kama ndugu yao mm. mgogoro hii, watu wa Bwirigi wanisikie vizuri mm. kwa ndugu yao mm. Wakuria wanisikia vizuri kwa ndugu yao. Kama, kama kuna kijana mm. kama kuna kijana wa Kikuria mm. iwe ni maskini au tajiri iwe amesoma au hajasoma mm. au mwanamke au mwanaume au mzee au kijana anaweza akashabikia Yaani wewe harusi yando unatoka hapa Mwanza mm. unaenda Nyamongo Ushabikia. unakuta kuna mtu amekata mkono mm. yani Mnyamongo kamkata mkono Mnyabasi mm. lakini haya ni majina tu ya baba na mama, mke mdogo mkubwa, lakini hawa ni wakulia mm. ndugu wa damu moja mm. unakuta kuna mtu ambaye mm. hana jicho kwa, kwa sekunde kwa sababu sana. Mimi niombe tu kwamba mm. serikali kwa upande wetu mm. tumeshauriana vizuri mm. tutachukua hatua lakini wazee wa nyumbani mm. niombe wale wazee wa Kimira wa Nyamongo mm wazee wa Kimira zile koo 13 mm. wazee wa Kimira wawaige waombe vijana wetu waweke sira chini, jambo lidishe tuweze kufanya kazi sana. Sana sana mheshimiwa, mheshimiwa rais, mheshimiwa mbunge Konga, mheshimiwa mbunge Konga na naibu waziri wa TAMISEMI mheshimiwa Mwita wa itara ambaye tumezungumza naye mambo mengi sana hapa, lakini nimefurahi zaidi mwishoni kuona remark yake hiyo ya kukataa migogoro hiyo. Sijui kama Makuliga hiyo utanipata fursa hiyo. Basi na hapa Nyegezi stendi na ninyi mparekebishe basi, pajengwe basi. E, mkurugenzi Kibamba na watu wa Tarura ah, barabara ime, Nyegezi stendi imekuwa kama dimbwi sasa na mazingira mabaya. Nimeenda huko nimeangalia, basi uwajibikaji na ahadi dhidi ya wananchi e, pamoja na kwamba stendi hii ni, ni, ni ya muda, lakini gari hazingii huko nyingine na nini, mfanye hivyo. Asante sana. Et les news